med? Det är min tand. Men gud! Ah! Hissostandläkaren. Eh, det är jag. Vi ska sova alltså över på lördag. Vill du hänga på? Jag tror inte det. Nej, jo, kom igen. Vad är det där?